Eh, mi nombre es Alexis eh, Armando Alvarado, eh, tengo 20 años y pues pienso de que sería bueno para todos, para unirnos más como una familia centroamericana.